Mami ano Be! Eh? Um! Let's, let's give a gift to Papa. It's a Father's Day. Come on. Yeah, give it to Papa. Give it to Papa. Surprise, Papa. Ay. Happy Father's Day, Papa! Yay. Happy Father's oh, Day! Father's Day pala! Kiss Papa! Oh, kiss! Kiss Papa! Kiss Papa. Oh, mm mm mm, mm, mm, mm, Happy okay. Father's Day! Mm, mm, Happy Father's ah, Day, pa. Sino na una? Happy Oh, Father's Day, pa. Guys ha, No. guys may happy Father's Day to all pala mga kaibigan ano kasi Father's Day. Wait lang. Talagatake. Did you have your birthday Father's Day. Asan na si You're Ate Bay, Bay parating pa lang? God, you already had your birthday. You of your phone. Wait, no. Ah, sa mga kasamahan natin diyan, mga kapwa truck driver o hindi man truck driver, guys, happy Father's Day ha. May, may gift si Mami sa akin na ano na, mami muna. Ta, ito muna isa para sa ganun maganda. Ilo mo muna yan ha, yung TV natin para marinig tayo. Tapos mayroon silang kaya. Tignan nyo guys ha. Happy Father's Day, Papa. We love you. Okay. Basahin natin kung ano tong ano. Kung ganda ng ano, pera ka may may nakahipit kang pera dito. Siguro. Oh, siguro ah. Okay, Happy Father's Day, Dad. Yan. Wala, walang pera. It's only a message. So, to the special person, I love you, honey, from wife. Sabi. Happy uh, Father's What's Day to, from Papa. Wife? Mag-ingat palagi. Malaad palagi. Salamat sa lahat. Papa, sa ginawa mo sa po sa amin. To a guy who puts his heart into everything, especially his family. Enjoy your special day. I love you, Papa, from Ate Sinel. Happy Father's Day, Papa. Ah, for every thank you for everything that you did to us. We love you Papa from Ate Pao. Happy, pa Happy Father's Day Papa from Clark. Okay, yan guys yung mga messages ng ating mga bata, mga anak. Yung Tagalog si Pai Pai si sa taas. Oo. Oh, okay, sure. Ate no, that's Pai Pai. not mine in the top. That's not mine in the top. Mm -hmm. Okay. Ayan yung mga message nila. Kaya kahit sa inyo guys ha, Happy Father's Day to all. Okay, tapos, ito na, ito na. Hindi ko alam kung ano to. Surprise. Unboxing na, surprise. Oop. Alright. Yay! Alright! Meron kong socks. Yun. Oh, tama-tama to kasi pudpud na yung mga socks ko. At Op! Nauna na. Op, nauna ka na. O, sapatos, puma. What's ano that? Pa? Jump rope. Oh, ah, May jumping rope. Pan-gym. Oh, ah, pang dagdag sa ano. Oh guys, jumping rope. Dito muna sapatos. Kung anong klase ng sapatos ito. Here go, Levis. Oh, I'm jogging. have present for you. Okay, meron akong sapatos, Puma. Papa likes it. Okay. Ito ba yung ano, pang pang jogging ba to? Yeah. Okay, We- good, very good. Binili namin nila mami. Thank you, thank you. Kasi nagbabalak akong kumuha pa ng pang pang pang jogging Susukat ko. Ah, sukat ko kung kakasya to kasi kung hindi baka pwede nating punta papalitan. Tang ano na natin itong ano, medyas. Of course. You're gonna put the medyas, right, Natinel? Okay. Open the jump rope. Mm -hmm. Yeah, open the jump rope. Let's I see. play. I mm. can play it. Yeah, sure. No, it's Bucky. Mm -hmm. Bucky. It's, it's Bucky daw. I am Bucky. For everyone, Bucky. Puma. Kasha pa? Play it, please. No, Malam, mm, mom. mine. Mm. Luwagan mo yung sintas kung uh, di mapasok. Oo, tama-tama okay tama ito. Oh yung Oh, Oo. Ito nga ang kailangan ko. Para sa Hindi yung fo, yung ano mami, yung isa, para dito lang sa Mataas yun bahay. eh no mami. Correct. Masakit sa payo. Tapos yung isa, subukan natin. Testingin natin dyan sa ano. Sa ano, sa... Treadmill. Thank you, mami! Thank you, guys! Thank you, kids! Ha? Chip-chip in kami. Chip and chip in kaya. Thank you. Me and Thank mommy and you. Pai. Right, Thank mom? you. Siyempre naman, magabot naman kay konti kay Papa. May trabaho, may mga full-time job na kay ba? Full-time na ba? No. Jordan sana. Oo. No, yet. Jordan sana kaso di ka naman nagsusuot. Hindi, tama na ito. Kahit na hindi, walang ano, ah! ano. Tatak eh. Ang jogging. Puma guys ha, Puma. Puma yung sapatos na ano, na pang running shoes natin magaan Mas maga mas maga oh, mas maganda to sa ano? Mas maganda to sa Mataas nga yung ano eh, fila. Mm. Masyado. Ganda oh. Hmm. Ganda sa pa. Ah, subukan natin sa ano? Sa treadmill. Subukan natin sa treadmill kung maganda-ganda ba ito sa treadmill. Para malaman natin. Magaan lang na pa. Oo. Teka, ah. yung sintas ko lang itong aking short. Nalalaglag eh. Get away there. Bebe, Papa is gonna... Bukan nga natin sa treadmill. Takbo nga tayo sa treadmill. Mami, init na init ata to. Si Baki. Ay, pabalik pa. What happened? Hindi ah. Hindi ah. Malakas masyado. Ay, opo. Malakas masyado. Patulog yata ako ah. ah. Gawin natin sa number 6. Bakit no ha? Ah? Mami, ano po ito na? Maganda guys, huwag nyo siyagin. Seven. baby. it's good. Let go. You're gonna break the Yeah. Ayos! Yung empty, mommy. Oh, yun ang sabi. Ay, Thursday! Panilak mo yung doon. Maganda tong sapatos na to. Pwede pa jogging. Thank you. Thank you, Ate Pai Pai. Happy Father's Day pa! Happy Father's Day na. Happy Father's Day na. Ayun. Thank you pala, thank you at Sabi niya, sabi niya, nag-game kami sa'yo. Sabi niya, sana yung ano, yung pag-jogging. Sabi ko, ay, naku, nagkamali kami pala. Tama lang naman. Sapatos lang yan eh. Wait, mommy's pranking you. Mommy's pranking you. Diba sabi mo gusto mo gift na sapatos? Tapos sabi ni mommy nagkamali daw siya. So oh, okay. it's a prank. On guys. May tayo pang jogging. Alam nyo naman ang sitwasyon ng ano, ng mga truck driver. Sukat na sukat siya, mami. oh, sakto. Eh, kailangan natin magbawas ng timbang, kaya naman, yan. Bigyan nila ako ng, ano, pang sapatos ng mga, mga anak ko, tsaka asawa ko. Ay, thank you, thank you. Ay, happy Father's Day sa inyong lahat, guys, ano. Happy Father's Day, Papa! Say Happy Father's Day, Papa! Bakit? okay, so, guys, say Happy Father's Day sa lahat! Happy Father's Day! Happy Father's Day, Happy Father's Day mga kaibigan na! Thank you for watching! Bye, guys! Peace up! Peace up, guys! Happy Father's Day, Papa! Okay. Happy Father's Day, Papa! Peace up, guys! Bye! Bye! Lakai Pinoy Tracker